Hem d'anar a buscar com a Ajuntament a la gent que està sense feina i hem d'acompanyar-la i per tant l'estratègia aquesta el que planteja és una política d'ocupació eh, descentralitzada, territorialitzada, que acompanyi l'itinerari de les persones, que es preocupi, que col·loqui a les persones en el centre i que les acompanyi de manera individual per, per donar-los donar una sortida.